እያወራሽ ነው? እያፈኔ ነው። መድኃኒት ያልቋል። ትገዥልኛለሽ? ቀልደኛ ነሽ አንቺ። እየቀለድኩ አይደለም፣ የምሬ ነው። እያፈኔ ነው፣ ግዥልኝ ወይ ወንድሜ ጋ አስደውይኝ። ኧረ እባክሽ አወኩሽ እንጂ አልወለድኩሽም። እሺ በእንዳንቺ አይነት እናትማ እንኳንም አልተወለድኩ። አንቺ ዲቃላ እኩያሽ አለችኝ እንዴ?